Soy el doctor Guillermo Aquino Jaquín del Laboratorio de Investigación en Genómica, Genética y Bioinformática del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Actualmente realizo investigación básica en el laboratorio eh, tratando de contestar preguntas de índole o de interés clínico, que es lo que hace que las células de un paciente con leucemia, por ejemplo, no respondan a la quimioterapia. Hemos evaluado una gran cantidad de moléculas, entre ellos pequeños RNAs llamados microRNAs, que justamente regulan la expresión de ciertos genes, entre ellos bombas expulsoras a fármacos. Hemos identificado varias de estas y estamos actualmente implementando tecnología de vanguardia para suprimir la expresión de estas moléculas, es decir, que la célula produzca menos de estas bombas expulsoras para que a su vez todo el fármaco que ingrese pues no tenga que salir. Para ello nosotros utilizamos células en cultivo en las cuales ponemos en contacto diferentes drogas quimioterápicas para saber justamente si eh, las células se vuelven o no resistentes y posteriormente evaluar cómo se modulan estas moléculas todo a nivel molecular. Nosotros tratamos de implementar tecnología de vanguardia, como por ejemplo tecnologías para editar genes, es decir, quitar y poner genes aberrantes o genes alterados y de alguna manera corregir que las células eh, sigan produciendo aquellas proteínas anómalas, entre ellas bombas expulsoras. Los proyectos, desde luego, involucran eh, eh, estudiantes de diferentes posgrados, adscritos o posgrados de ciencias biológicas de la UNAM, y es de alguna manera el vínculo con la, clínica, con la academia y la clínica y la investigación para tratar de fortalecer la investigación y por otro lado formar recursos humanos de alto, nivel. Orientamos de alguna manera indirecta a los clínicos a entender eh, el por qué los agentes quimioterapéuticos no funcionan del todo bien.